私たちのせいだね違う違うティマ何もかも神羅の奴らがやったことじゃねえか そうだろう 忘れねえいいなバレットマリンは無事だエアリスが言ってた エアリスあの捕まってた女かうん言ってた、うん、どういうことだエアリスに頼んだのマリンを助けてって ことってマジで落ちやがった向かってるんだエアリスの家だ5番街スラムにあるマリンはそこなんだな 他に当てはないいるって言えよ希望を持たせろよいなくてもお前を責めたりしねえいやそりゃちっとは文句言うだろうけどよティファ古代種って知ってるか聞いたことはあるけど 生命学の本を読めば出てくるぜ大昔星を開拓したって一族だ星と語るとかそういうんだろうそれがタークスに狙われていた理由か我こそ古代史の血を引きし者この星の正当なる後継者ああ 喪失がお前を強くするそれでいいのかどうしたのなんでもない 過ごそう信じらんないあいつら何してやがる仕事だろうがマリンのことだけ考えろ今はな犯人大切なものは取り戻せたのかあんたのおかげでなならばもう手放さない 目下屋敷の中を捜索中ですまずは避難場所を確保せすぐに敵をどかせるといいんだけどひどいことになったねこっちに被害は7番街に比べたらどうってことないよ砂ぼこりぐらいさ 7番街が潰れちまったって本当なのかジェシーは支中にいたんだよなうんビックスもね2人とも怪我で動けなかったでもウェッジは下にいたよ よしよし怖がらなくていいからなしばらくは無理かあいつら探しに行かないとえ俺が探してやらねえとうんクラウド後で付き合えああ 地響きだったなこれって事故じゃないよねもう五番街だよな早くマリンに合わせろよああスラムの外れだもう少しもっと早足全速力あんたに合わせてる

何なりと申し付けください今後も遠慮なくお越しください バレットすまねえ俺はバレットマリンの父親だあとあ、マリンはおかっぱ頭で、うん、天使みたい可愛らしい顔をしてる、うん、服はピンク今日はピンク2階で眠ってるよ 眠ってるからね私たちも行こう顔見て安心したいな騒いで起こすんじゃないよ エアリスは神羅に行ったよすまないエアリスにマリンのことを頼んだのは私です知り合ったばかりなのにとてもよくしてくれてだから甘えてしまいましたあんたらのせいじゃない遅かれ早かれこうなる運命だったのさ 古代種だからだなあの子から聞いたのかいよほど信頼されてたんだねそうエアリスは古代種古代種の生き残りらしい私は違うよあの子は 実の娘じゃないんだ15年前のことだ夫は最前線に配属された兵士だった休暇で帰るという手紙を受け取って約束の日駅まで迎えに行ったんだ でもあの人は帰ってこなかった何か良くないことがあったのだろうかいや休暇が取り消しになっただけかもしれない祈るように毎日迎えに行ったよそこであの子と会ったのさ ウォールマーケットから逃げてきたのかそれともプレートにいられなくなったのかたまに見かける光景だったエアリスを安全なところへそう言い残して彼女は死んだ 帰らず私も寂しかっただからエアリスを連れて帰ることにしたんだ私たちはすぐに仲良くなれたよよくしゃべる子でねいろいろ話してくれたよ どこかの施設から母親と逃げ出したことお母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかないってこと星に帰った生命学の考え方だ <sighs> 私には意味がわからなかった夜空の星かって聞いたら違うこの星だって言われてまあ 不思議な子だったねお母さん泣かないでねエアリスが突然言い出した何かあったのかって聞いたらお母さんの大切な人が死んじゃったよ心だけお母さんに会いに来たけど でもやっぱり星に帰ってしまったの。私は信じなかったでもそれから何日かして夫の戦死を知らせる手紙が届いた とまあこんな具合でねいろいろあったけど幸せだった <laughs> ところがある日 君は大切な子供なんだ古代種の血を引き継いでいる私はもちろん聞いたよ古代種って何だってね古代種は市場の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです言い伝え何かの比喩いろいろな見解があります しかし我々は文字通りの真実としてそれを信じています神羅カンパニーはぜひともエアリスの協力を違うもん古代史なんかじゃないもんでもエアリス時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろそんなことない、うん、思い当たることがいろいろあってねああ この男が言っている話は本当なんだろうと思ったよ居場所を知っているのに誘拐もせずに待つなんてタークスらしくないなエアリスの自発的な協力が必要なんだとさだから神羅に連れて行かれたと言ってもお客として扱ってもらえるはずだ用が済んだらすぐに返してくれるだろうよ どうかな何をしよってんだいことを荒立てないでおくれエアリスまで失うことになったら私はもう頼むよクラウドお母さんの言う通り用が済めば帰ってくるかもしれないだから もう少しだけ待ってみない7番がイスラムに戻らねえかやることいろいろあんだろセブンセブンも確認しておきてうん分かった 7番街スラムのゲート瓦礫で埋まってたよねどうやって入る公園から地下通路へ降りようおおあれが公園もダメじゃない別のルートがあるエアリスから聞いたへえさすが古代種だぜ深い意味はねえよ のプレートも落ちてきた妻と明けで大間 ごい地響きだったな。 さっさと抜けちまうぞ まりだちあそこを行こう危険なモンスターはいるがなんとかなるだろう tamam yarın.

けられそうか ちだけはな他の奴らはわからないすまないそっか生きててくれてありがとうよ希望が見えてきたぜうんどうしたものか、はあ 助かった命無駄にはできないよなどこから手をつけたものか何 這い上がるぞようやくまともな空気がするなんでこんな し家も古かったしまたかさっきよりも近いな fazer. これからどうするんだいさあな俺たちにできること見つけるさ店へはもう行ったのかいいや確認してきたらどうだいじゃあまず店だそれから考えようぜ道なんて ないようなもんだからね足元に気をつけていきなおーい誰かいねえか返事をしてくれその顔ならマリンは助かったんだねあの子まったく大したもんだよその顔ならマリンは助かったんだね 誰かいないかおーい助けに来たぞ聞こえてたら返事をしてくれ誰か返事をしてくれ ベッジの猫だ 今行くからなそこで待ってろよウェッジウェッジ な狙うぜ でも負けっかよあどうよッあはい命中させたら area んなもんよ といいんだけど心配いらねえあいつはとんでもなく頑丈だ今頃いびきをかいて眠ってるさ、踊戻ったら美味しいものいっぱい食べさせてあげよう 丈夫本当か <laughs> この野郎心配させやがってよかったありがとう 捨てんじゃねえの後をたどったあんなことをするのはあんただけだへへ な場所に移そう他のことはその後おおそうだな、うん、よしクラウドよくやった ウェッジが生きてたんだ可能性はゼロじゃない俺は支柱の上でジェシーとビッグスと話しただから2人の状況は知っている ち止まってたらあいつらに笑われちまうな重てえな